মই আজি আহিছোঁ আৰু এটা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ত' ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ মোৰ চেনেল তোমাৰ টেবলৈ ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকে জানিবলৈ পাব বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে কি মই মোৰ থামমেল আৰু ভিডিঅ' ক'ত এডিট কৰোঁ ত' মই আজি আপোনালোকক জনাম মোৰ থামমেল আৰু ভিডিঅ' মই ক'ত এডিট কৰোঁ ত' এইখিনিৰ বিষয়ে মই ফুল প্ৰচেছটো জনাম আৰু মই কেনেকৈ এডিট কৰোঁ এইটোৰ প্ৰচেছো মই আপোনালোকক দেখাম তো বলো ভিডিওটি দেৰি না কৰে স্টাৰ্ট তো বন্ধুসকল মই যেনেকুৱাই মোৰ পিকচাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিলোঁ স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে আচানক মোৰ নাজানো পিকচাৰ এপ্লিকেশ্যনত এলাউড নাইকিয়া তো মই কথাটো জনা নাছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত দেখিছোঁ যে মোৰ স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং অলপ দেৰি হ'ল ভালেখিনি হ'ল আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইমান দেৰিলৈকে হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আচানক চে একেবাৰে ব্লেংক হৈ গ'ল মানে ক'লা স্ক্ৰীণ হৈ পৰিল আৰু স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং হোৱা নাছিলে তো মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখাব নোৱাৰিছোঁ এনেকুৱা ব্লেংক হৈ গ'ল তো এইখিনি চাব পাৰিছে থামমেল মই এইখিনি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ পিকচাৰটোৰ এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা তো আপোনালোকে পিকচাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ পৰাই এডিট কৰিব পাৰিব থামমেল আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ থামমেল কেনেকৈ ক'ত এডিটিং কৰোঁ মই মোৰ থাম্বেল পিকচাৰ্ট এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা এডিট কৰোঁ আৰু এটা কথা যে মই মোৰ ভিডিঅ' ক'ত এডিট কৰোঁ তো মই মোৰ ভিডিঅ' কাইণ্ড মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনত এডিট কৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে আজি মই নজনাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ পৰিব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ইমানটোৱে খালি মোৰ থাম্বেলৰ বিষয়ে অলপ চলপ জনাই দিলোঁ আৰু যদি কাইণ্ড মাষ্টাৰত মই কেনেকৈ এডিট কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত ফুল টুটৰিয়েল ভিডিঅ' যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মোক ডিচ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব মই ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেসক্ৰিপশনত দি দিম তো আশা কৰোঁ যেন আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে লোক কাৰণ এনেকাই নতুন নতুন টেক ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছ মই লৈ আনি থাকোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তো তোমাৰ টেক চ্যানেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰব নপৰিব তো বোলো আজিলৈকে ইমানটোৱে সামৰিম আৰু ভিডিঅ'টো